келгиле туруктуу магнити бар алюминий шакек кантип өз ара аракеттенишэрин карап көрөлү биз магнитти түндүк уюл менен алып келебиз шакек түртүлгөнүн көрөбүз бул шакектин магнит талаасы түндүк уюл тарабынан магнитке багытталганын билдирет бурама эрежесин колдонуп бул учурда индукциялык ток саат жебесине каршы агып жатканын аныктайбыз шакектин магнит талаасы аны менен чектелген бет аркылуу магнит агымынын көбөйүшүнө жол бербейт шакектен магнитти алып салыңыз шакек магнитке тартылат бул шакек талаасы түштүк уюлдун магнитке карай багытталганын билдирет бурама эрежеси боюнча индукциялык токтун багытын аныктайбыз ал саат жебеси боюнча багытталган бул шакекченин талаасы аны менен чектелген бет аркылуу магнит агымынын азайышын алдын алат дегенди билдирет